Agustín García Matilla, la persona que más, ha conseguido movilizar al colectivo estudiantil en las pasadas elecciones a, rector. Algo que parece fácil de decir, pero a mí me resulta complicado, trabajando en deportes, muchas veces movilizarle, pues para nosotros es un referente. Ha sido sin querer, ¿no? ellos eh, se han movilizado solos y han visto que las elecciones a rector eran una oportunidad para hablar de cosas que les interesaban y han podido hacer un poquito de burla con el candidato, cosa que me ha divertido a mí también mucho y me parece fantástica. ¿no? Bien, hay muchas más de comenzar esta entrevista, pero a mí me gustaría preguntarte si tú de pequeño querías ser tú. Yo quería ser yo, pero a veces me reprimían, ¿no? porque por ejemplo soy un desastre en el tema de la natación, eso que en la infancia ¿no? te limita bastante y mi madre era temerosa de, de bastantes cosas y entonces, por ejemplo, yo soy un tipo que floto, pero que en realidad no sé nadar, ¿no? O sea que es bueno empezar por mis limitaciones, ¿no? y, la verdad es que me gustaban muchos deportes, pero tengo que decir que soy un total desastre en, ese campo, ¿no? Más bien en ese agua. <laughs> Eh, bueno, tú empezaste eh, a trabajar en la universidad, primero como profesor, luego pasaste a ser decano, tienes un cargo de responsabilidad, eres el decano de la facultad, te presentas a candidato a rector, movilizas muchísima gente y claro, mm, yo que nunca me he presentado ni he tenido candidatura ni siquiera a la comunidad de vecinos donde vivo, me pregunto si te preguntarías tú, hostia, ¿y si, y si ahora voy y gano? No, lo que me planteé fue que había que reivindicar los campus que se denominaban periféricos y que hacían muchas cosas, ¿no? por ejemplo la actividad deportiva que, realizáis, todo lo que es esa educación en los valores del deporte, que identificamos como que lleva aparejados el deporte, me parece fundamental. Y hay muchos colegas, muchos compañeros que están haciendo muchas cosas en Segovia y es un campus que podría ser ejemplar eh, de cara a la propia Universidad de Valladolid. ¿no? Y en ese sentido, yo creo que uno de los raseros es el deporte, pero otro de los elementos de proyección importantísimo para la ciudad es la cultura. ¿no? hay cosa que se mueva en Segovia donde no estemos presentes. Yo llevo siete años aquí y un poco mi intención ha sido desde que llevo aquí eh, movilizar, pero también dejarnos impregnar por la ciudad, porque la universidad debería ser sensible al pálpito y al pulso de la ciudad. Y creo que eso lo estamos consiguiendo, aunque tenemos solo medio campus, tenemos mucha más ilusión. Sí, sí, aprovechamos este momento para lanzar ese pequeño <laughs> mensaje. Esa, publicidad. Bueno, eh, yo en tus discursos mm, recuerdo esta apertura de cursos, siempre reivindicamos una educación de calidad, eh, una educación pública. Eh, ahora en momento está la situación está como está, es decir, recortes, a los chicos les recortan becas, más dificultades para estudiar, a nosotros nos quitan profesorado, reduce, eso también se traduce en el ámbito deportivo y bueno, tú que eres un gran entregado al deporte, de hecho recuerdo que me has preguntado varias veces cómo va el tema deportivo y además recuerdo que estás inscrito al torneo de tenis de mesa, el trofeo de rector. <laughs> A, mi edad ya es a lo que puedo llegar. Y bueno, bueno, un gran orgullo para nosotros, ahí creando ejemplo. Pero bueno, todo tiene un inicio y a mí me gustaría comentarte o preguntarte más bien cómo fueron tus inicios en el deporte, es decir, cuando eras un chico... a mí me gustaba muchísimo el tenis, entonces yo recuerdo que mi familia veraneaba en el norte de, España, en, Suances, y mis hermanos se habían dedicado también al tenis. ¿no? Entonces eh, puedo decir que fui campeón de infantiles en Suances, que es un pueblito pequeño de, de Cantabria, y que ahí en el último año ya que me podía presentar conseguí ganar. Y luego paralelamente en el colegio, jugaba en el equipo del colegio y allí coincidí con el que ahora está en la Casa Real, que es Jaime Alfonsín Alfonso, que era un tipo encantador, un tipo educadísimo y que me ha encantado que, esté ahora llevando la comunicación del Palacio Real. ¿no? Y, y, me acuerdo que yo jugaba en dobles, era el número 3 del colegio y me divertía mucho. Nunca llegué a tener la raqueta de mi, eh, <laughs> que me iba bien, ni con el buen peso, ni con la buena empuñadura, iba siempre un poco en contra de, de mí mismo, ¿no? Con, con, el peso, me acuerdo de, en esa época empezaron a salir las primeras raquetas metálicas, estamos hablando casi del Pleistoceno, ¿no? y entonces al, principio jugué sobre todo con, con la Slazinger Challenge, y luego ya pasé a la Wilson, pasé a otro modelo de, de raqueta Slazinger y me gustaba sobre todo la competición. ¿no? Me, yo era un tipo muy arriesgado, me gustaba subir mucho a la red y en competición pues sabía que iba a perder sistemáticamente. Claro, en cuanto estuviera, en cuanto estuviera en un partido bastante igualado, sabía que me aburría muchísimo estando al fondo de la pista y entonces siempre tenía necesidad de acabar cuanto antes la jugada. Era su Y, <laughs> claro, y me, me gustó, fue una etapa estupenda. Y luego me molesta mucho cuando con mis hijos, especialmente con el pequeño que juega al fútbol y es portero, veo a los padres exacerbados y veo que, que, son mucho más agresivos que los niños jugando, me parece que ahí habría que replantearse el tema del deporte escolar, pero sobre todo haciendo escuela de padres, ¿no? porque muchas veces te encuentras que son agresivísimos y una de las experiencias que tengo con Miguel, con mi hijo pequeño, es que empezó de portero perdiendo 22-0 y hace dos años ya ganó el primer campeonato. ¿no? Entonces ver el mismo grupo de chavales que se han educado entre ellos, que han formado piña y que de repente a lo largo del tiempo van aprendiendo, aprenden valores, defienden el que lo importante es competir, y al final se encuentra con que ganan, pero casi a pesar de ellos, ¿no? Es muy interesante, ¿no? En realidad te has mm. adelantado una de las mm. preguntas, porque te iba a comentar cómo inculcabas a tus hijos todos estos valores que acabas de, comentar ahora. pues ya te digo que con el pequeño, con Miguel, que tiene 15 años, cuando tenía 5 o 6, eh, me dijo que quería jugar al fútbol, ¿no? Y entonces empezamos a ensayar. Vi que con las piernas, pues era un poquito limitadito, ¿no? Y sin embargo le dije yo, eh, cuando jugaba al fútbol tenía mucha afición como portero, ¿no? Y me dijo, como portero, ¿no? Me voy a aburrir, ¿no? Porque no haces nada. Y digo, ya verás cuando incluso si tienes un equipo malo, el que más compite es el portero, porque le llegan todos los balones. ¿no? Y entonces eh, se aficionó, realmente no me arrepiento de haberle comentado que, que ese era un puesto que aparentemente no quería nadie, pero que sin embargo le podía divertir mucho y, y luego hasta ahora, ¿no? ahora tiene 15 años y, realmente en los últimos años ha sido cuando ha empezado a disfrutar de, que paraba todo. ¿no? <laughs> Bien. Eh, bueno, hemos leído en tu Facebook que estudiaste en la, Complutense y claro, yo como técnico de deportes me hago una pregunta, ¿cómo estaba el deporte mm, por aquellas, eh, sobre todo en el ámbito universitario y sobre todo cuál fue tu relación con el deporte y la universidad? Pues era bastante desastre, cuando yo fui alumno la verdad es que empecé a dejar de competir y sin embargo como eh, yo también trabajé como PAS en la UNED, pues ahí volví a recuperar mi afición, jugué en fútbol sala, jugué en tenis y ahí sí la competición deportiva en la universidad era interesante porque además la UNED mezclaba adultos con jóvenes, Y entonces teníamos lo mismo, competíamos contra equipos de gente de veintipocos y, y en esa época pues estuve en la UNED hasta los treinta y pocos años y la verdad es que competí en tenis también, competí en, tenis de mesa y en, y en, fútbol sala y lo pasábamos muy bien porque era eh, compatibilizar el trabajo eh, con, esa, con esa competición. Y lo que pasa es que, bueno, pues ya te digo, en la Complutense era más eh, desordenada esa competición y recuerdo que sin embargo en la UNED era bastante sistemática y sí estuve compitiendo hasta los treinta y pocos años. Y bueno, eh, siempre defendemos el tema de, una calidad educativa y, tú desde tu posición de decano, eh, ¿qué crees que puede aportar el deporte a, un universitario? ¿Cómo puede mejorar su vida creo académica? Que, yo creo que es fundamental porque también he escrito en algún momento de mi vida sobre el fútbol, por ejemplo, como metáfora de la propia realidad. Yo creo que de alguna manera la competencia deportiva te define como persona un tipo que sea competitivo, que sea agresivo, que intente colársela al árbitro, por ejemplo, es una persona que luego es muy parecida en la vida real, ¿no? Entonces no hay alguien que pueda encubrir su forma de ser en el deporte, ¿no? Entonces una cosa es que gastemos bromas y que, que nos tomemos el deporte incluso de una manera aparentemente agresiva, y entonces lo utilizas como chacota y cachondeo, pero otra cosa es que en el momento de competir de una, desde un punto de vista lúdico, pues tengas que de alguna manera también ser el retrato de quién eres. ¿no? Y en ese sentido yo creo que hay mucha gente que se retrata para mal y otra mucha gente que es la misma excelente persona en el deporte y en la vida real. ¿no? Y yo creo que en ese sentido, por ejemplo, eh, yo soy del atleti, tengo que confesarlo, soy un perdedor nato, pero ahora en esta época me dicen, no, no. decir eso, este ahora, estáis mucho mejor, ¿no? Pero, por ejemplo, me parece fantástico la filosofía de Simeone, del partido a partido, porque eso también es metafórico de cómo tomarnos la vida, o me parece estupendo cuando el Barça tenía la filosofía de Guardiola o la propia selección española de Luis Aragonés y ahora de Del Bosque. ¿no? Me parece que ahí es importante que además de ser buenos, si llegamos a serlo, desde el punto de vista del ejercicio físico o de, la técnica deportiva, seamos buena gente. Me parece que, es fundamental vincular eso. ¿eh? Porque, un poco los chavales eh, también emulan eso, ¿no? Y por ejemplo, cuando he ido al campo, al propio campo del Atlético ayer mismo en la competición deportiva, aunque esta grabación tiene que ser intemporal, pero bueno, digamos que a finales de octubre del año 2014, eh, perdón, a finales de noviembre del año 2014, hubo un partido del Atlético de Madrid en el que se jugaba con el, Olympiacos griego y en ese partido estaba Mitchell. ¿no? Eh, Mitchell fue famoso, ¿eh? se le gastaba una coña marinera porque le tocó a Valderrama, ¿eh? en, una, parte íntima de su físico a la salida de un córner hace muchos años ya y entonces en lugar de plantear otros gritos, pues el cántico famoso, ¿eh? que todos recordamos y que no voy a repetir aquí, ocupó las gradas durante mucho tiempo ¿no? del fondo atlético. Entonces me parece que no se pueden tener gestos de racismo, no se pueden tener gestos de desconsideración y los propios jugadores no pueden en el campo de fútbol, que claro, tienen que respetar. ¿no? Eh, me acuerdo también que había emulaciones, por ejemplo, del famoso Fowler, eh, haciendo como si la línea de, eh, la banda fuera una, línea de una raya de coca. Entonces todo eso impregna de alguna manera también a los chavales que fundamentalmente quieren admirar a sus, a sus deportistas favoritos. Entonces me parece que esa, que esa relación de ejemplaridad se tiene que mantener siempre. Bueno, volviendo a esto que me estás contando de deportista de élite y yo, por ejemplo, tengo dos figuras muy representativas. Cristiano Ronaldo, por todo lo que supone, a nivel profesional me parece que es un gran profesional, aparte de, pues, del peinado que quiera llevar o tal, que valores que intento no cuestionar. Y Rafa Nadal para mí son los grandes deportistas. Y mi pregunta es, ¿cuál es tu...? estoy, estoy de acuerdo. A mí me molesta de Ronaldo eh, ese, ese, perfil de una cierta chulería, ¿no? me parece muy, muy competitivo, pero sin embargo hay una faceta más personal quizás sea porque yo soy del atleti, y entonces eso influye también, pero eh, si tuviera que elegir deportistas a los que yo pudiera admirar, eh, admiraría al maratoniano, que a pesar de todas sus dificultades, llega a la meta, ¿no? o a la persona con discapacidad que consigue superar todas sus trabas y consigue competir, no teniendo por qué obtener medallas en las Olimpiadas para discapacitados, pero me parece que ese esfuerzo es importante. Y bueno, poniéndote una anécdota también, volviendo a, mi práctica deportiva de mi juventud, decirte que cometí la, torpeza y la gran... la gran pues el gran error de sin haber entrenado participar en la primera maratón de Madrid, hace ya también muchos años, y entonces me quedé en el kilómetro 32 de la, de la, de la M30, entrenado. claro, con unas agujetas terribles, pero luego en la media maratón siguiente de Moratalaz conseguí llegar e incluso superé a una amiga que había competido en atletismo y hice muy buen tiempo, ¿no? O sea que mi entrenamiento fue quedarme <laughs> Y luego así de grandes jugadores o de, grandes deportistas, pues admiro el deporte colectivo, Me ha entusiasmado en los últimos tiempos, por ejemplo, el gran papel de la selección femenina de waterpolo, de baloncesto, Deportes que no se habla mucho, además, claro, en prensa. Claro, me parece fundamental que, un poco esos triunfos lleven a que los chavales también piensen en que existen otros deportes que no son el fútbol o el, baloncesto. Es complicado que los chicos de aquí nos hagan waterpolo, pero, bueno, lo <laughs> intentaremos. Bueno, Segovia, eh, en el Eresma, ¿no? Hay que conseguir hacer alguna pista. Y bueno, siempre el deporte está asociado a temas de estilo de vida activa, la gente que se cuida, y yo te tengo que hacer una pregunta personal. ¿Cómo te cuidas tú ahora mismo? Yo lo que intento es caminar en estos momentos mucho, eh, hasta hace muy poco eh, siempre me tomaba pues la, eh, el, camino hacia la facultad, yo vivo en San Lorenzo, aquí en Segovia, y me hacía ese kilómetro tanto de ida como de vuelta, cuando estaba la facultad también en el Palacio Mansilla, siempre a las 7 de la mañana me hacía, la cuestecilla, y luego los fines de semana intento hacerme ¿eh? Eh, siempre unos 10 kilómetros por lo menos de, caminata, ¿no? Y últimamente no había subido nunca a, Peñalara y me lo hice con unos amigos que me descubrieron la ruta de Peñalara, ¿eh? y entonces pues creo que, voy a repetir porque me pareció Estás importante. Aprovecho para invitarte a todas esas propuestas de, medio natural, ya que te gusta caminar, sacamos un programa de caminar con raquetas, de esquí de fondo, así que si te animas... Fantástico, fíjate, esquí no, he hecho nunca, pero sin embargo la flexibilidad del tenis me han dicho que en el esquí es, muy similar, ¿no? Las flexiones para flexionar piernas ¿eh? en, en, el descenso, ¿no? Bueno, ya para acabar, Agustín, eh, no sé si sabes que el año pasado Isabel Rodrigo, con esto de dar otro aire al servicio de deportes, bueno, pues nos ideó un, nuevo logo y que los tenemos allí todos colgados ah, y me gustaría que pudieras personalizarlo, es decir, que nos pongas algo que diga, mira, aquí estuvo Agustín o algo que quede para, para siempre ahí en el despacho.